嚟到呢個大館，其實我哋之前好耐以前已經嚟過一次，好似上年係嘛？好耐之前。好耐之前，跟住疫情之後，其實基本上都冇乜點樣去其他地方影相。即係上幾個禮拜，我哋去咗上水嗰個大水管度影咗，算唔算一輯相咁樣？即係同埋我個朋友一齊去影啦，跟住基本上都係佢幫我哋影多啲啦，我哋完全冇幫到佢影。 有個網站咧叫做 What the Lens，佢咧可以適合我哋呢啲新手。咁咧佢一入去就可能揀你自己用嘅相機或者想買嘅相機啦。走去嗰邊睇你唔認跟住咧佢就會有啊好攰啊！喘曬氣。個網站上面咧一開始入去你就可以揀自己中意嘅相機，我識咧，你就可以因為你唔知自己用嘅鏡頭。 几多焦佢嘅嘛，咁你就可以拣一啲你中意嘅相，或者你想影到嗰啲效果嘅相。拣完之后咧，佢就会推介相应嘅镜头俾你咯。我琴日就去拣啦，拣完之后我发现我系适合用呢个十八 mm 同埋三十五 mm 嘅。点解咧？因为我拣啲相都系风景同埋影人十八至三十五 mm。佢推介咗两支镜我，一支就系十八 mm 嘅。 三十即係佢代表意思話，其實你唔適合用定焦嘅嚟影相。三十五定焦咯，就係你話十八至到三十五。十八同埋三十五係咪？哦，即定焦同變焦冇所謂，但係總之就係焦距啦。三十五嘅焦距。嗯。因為佢中意影風景多啲嘅，而我咧就係想上。 嬲咧，就話呢個有鹹又甜，所以應該唔好食啦。跟頭先去試之後就話：，咦，好似幾好食喎！你係咪？喂，大媽！係啊。要交流嘅交流，交流啊！交鬼嘅？ 제가 집에 나가요. 제가 집에 나가요. 뭐? 個口好大。我第一次飲燕陽啊。O K，你同人哋講下你佢啲食咩？食完。